Kwanza kabisa jana tulikuwa nyumbani kwa Harmonize na jana kulikuwa kuna kapati cha watu wake wa karibu wachache hivi, tulikuwa tunasherehekea, si unajua tena muda mrefu eh? Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV katika mwendelezo wa habari, matukio pamoja na mikasa. Kwa mara nyingine nipo na Yusta Mgaya, mtu wa kwanza kabisa kutujulisha au kutusanua, wengine wanaita kwamba Kajala na Harmonize tayari wamerudiana. Ilikuwaje na kila kitu tunakwenda kujua tena kuhusiana na ambayo yanaendelea, ila kabla ya kusikia kutoka kwake, nikukumbushe tu, kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi katika maisha. Hakuna muda wa ku kuupoteza, bofya subscribe kisha alama ya kengele. Tuwe familia moja, Tiki TV kiakili zaidi. Naitwa Kelvin Shayo, ni Yusta Mgaya. Mambo vipi? Safi. Ongera kwa kupendeza kwanza. Eh, asante. Kumbe nimependeza. Hivi ulishawahi kununa? Mimi <laughs> sipendi kununa, napenda kufurahi muda wote, muda wote. Kwa nini ujipe shida? Kwa nini uzeeke mapema? Kwa nini ujipe karaha ya roho? Eh. Aka ah, stai. Na ni kitu gani huwa kinakufurahisha zaidi? Um, nikiwa nazungumza na watu kwenye story, mimi napenda sana kucheka. I don't know why, lakini napenda sana kufurahi. Wewe ulikuwa mtu wa kwanza kabisa kuiambia dunia kwamba Kajala na Harmonize wamerudiana. Ukatoa mifano na ukatoa maelezo na ukatuambia pia mbinu ambayo iliyotumika kati ya Kajala na Harmonize kurudiana, wewe mwenyewe ukiwa unahusika na tumekuja kuona kumbe kweli, kwa sababu Kajala alikuwa kamblock Harmonize, mambo yalikuwa ni magumu upande wa Harmonize, na kila siku alikuwa akiposti kuonesha maumivu. Hivi sasa anaposti kuonesha furaha. Nini ambacho kinaendelea? Kwanza kabisa, jana tulikuwa nyumbani kwa Harmonize na jana kulikuwa kuna kapati cha watu wake wa karibu wachache hivi, tulikuwa tunasherehekea, si unajua tena muda mrefu eh? walikuwa wame hawako vizuri. Kwa hiyo jana kulikuwa kuna kasherehe fulani pale nyumbani. Um, mimi kwanza nachomkubali Harmonize sio mtu wa show off pamoja na kale na ile pati pale nyumbani na yote yaliyofanyika, lakini hata hajaposti. Kwa hiyo ilikuwa ni sisi wenyewe nyie na nani sisi marafiki, watu wake wa karibu, lakini pia Kajala pia alikuwepo pale. Kwa hiyo tulipata muda wa kuenjoy, tukafurahi hivyo. Kumbe sasa hivi Kajala tayari yani ule ukaribu wa moja kwa moja anatoka na kuja hadi kwa Harmonize. Yeah, anatoka na kuja. Pamoja na kwamba watu wana, wanazungumza kwamba sasa hivi Kajala eti anakaa nyumbani kwa Harmonize sijui nini, mambo yamekuwa mengi hapana. Kajala ana kwake, Harmonize ana kwake. Ila muda mwingi ndio huwa wanaonana. Yaani haiwezi kapita siku hawajaonana, hawajawasiliana. Kwa hiyo labda kwa sababu hiyo ndio watu wanahisi wanaishi wote nyumba moja lakini si kweli. Kwa hiyo jana pati ilianza saa ngapi? <laughs> Mchimbuzi kama kawaida yako. <laughs> usiku pati ni usiku ndio inanoga. Mm. E, mchana pati hainogi ila usiku mambo yanakuwa hivi. Ikaenda mpaka saa ngapi? Ah, sasa huo muda mpaka saa ngapi ya nini jamani? <laughs> mpaka usiku. Mwisho wa siku ikaishaje? Um, ilivyoisha mimi kiukweli niliondoka niliwaacha Harmonize na Kajala nyumbani pale, mimi niliondoka. Mm. Kwa hiyo mimi niliwaacha wenyewe. Sasa sikujua labda alimsindikiza au ilikuwaje, kikweli I don't know. Mm. E, ila mimi niliondoka na nikawaacha wenyewe. Ila kume, kumekuwa na, na maneno maneno mengi upande wa mengine ni kuhusu Paula baada ya Kajala kuamua kurudiana na Harmonize kwamba Paula hajapenda na pengine yeye ndo alikuwa akimwambia aki, aki mama kutokana na yaliyotokea, mama usifanye hivi na vile. Kumekuwa na maneno kama hayo kutoka kwa watu maneno ambayo sio rasmi, lakini wewe mtu ambaye unafahamu undani unaweza kutuambia ikoje na nini ambacho kinaendelea pia kuhusu hilo. Unajua, watu wanataka kutengeneza story, yani hawajui nini wanaongea Hivi inawezekana vipi mtoto na mama wakagombana? Nime, nimeona hizo story, wengine wanasema Paula amemwanfollow mama yake, sijui Paula kaondoka nyumbani, sijui wana ugomvi, mambo mengi. Mimi naomba tu niwaambie watu, yule ni mama na mtoto na hakuna ugomvi wowote, hakuna chochote, mambo ni shwari. Yani sasa hivi tuna furaha, tuna amani, yani hakuna chochote kile kibaya kinachoendelea. Hizo ni story tu. Kuhusu Paula kumwanfolo mama yake? hajamwanfolo Mm. Fungua hapo Instagram. Ingia. Upo serious? Nipo serious. Ingia hapo angalia. Paula kama kamwanfollow mamake. mama mamake. Yaani inawezekana vipi mama mamake? Yaani kwa nini? Anaanzia wapi? <laughs> Labda hakupendezwa. Hakupendezwa na nini sasa? Mtoto anaweza kuingilia mahusiano ya mamake? Ehe, account ambayo anatumia naona Paula zipo nyingi. The real Paula Kajala. Okay. Yenye followers ngapi? Ina laki nane tisini na sita k. Ina laki nane tisini na sita. Okay. Oh, jamani. Sawa. Unajua watu wanapendaga kuongea ongea sana yani. Kama unfollow, kama mfanya nini? Hapana. Kweli kama follow. Kama follow. Na wewe pia umemfollow. Yeah, naachaje kumfollow sasa? Kwa hiyo amemfollow, Kajala naye amemfollow. Hawezi kumwanifolo mtoto wake wala mtoto hamwezi, hawezi kumwanifolo mama wake. Mambo yako vizuri, hakuna shida yoyote ile na wako sawa kabisa. Na kwenye hiyo pati ya jana hmm. Paula alikuwepo? <laughs> Ilikuwa ni pati ya watu wazima. Paula, watoto walikuwa wahusiki? Watoto walikuwa po wamelala muda huo. Mm. Mm. Sawa sawa, na kumekuwa na maneno mengine pia ambayo sasa haya kama yanakulenga direct, kwa sababu wakati wakati Harmonize akiwa anaendelea mm. kupambana dhidi ya kuona namna gani ambavyo anaweza akatetea au akarudisha mahusiano yake yeah. na Kajala ilisemekana kwamba Kajala alikuwa na ugomvi na moja kati ya rafiki yake wa karibu mm. Lakini huyu rafiki wa karibu ambaye alikuwa na ugomvi, kwa ambavyo mimi nilikuwa natambua, ilikuwa ni wewe mm. Na wakati huo kwa wewe inakuja kusemekana kwamba huenda sio huenda inasemekana kwamba wewe pia ulikuwa uki, uki ulikuwa pia wewe pia ilisemekana kwamba wewe ulikuwa ni moja kati ya watu ambao walisababisha au walikuwa wanachelewesha au ambaye alisababisha pia Kajala aweze kuachika au Kajala amwache Harmonize na ukawa unagharamiwa na mm-hmm. Harmonize. Mimi tena wewe huyo mm -hmm. Ehe, nini sasa? wewe ndo unatuhumiwa hapo, maanake kwanza ncheki hizo taarifa nimeziona na kiukweli nili, nili mi mwenyewe nilikuwa surprised kusikia mtu anaongea hivyo tena kwa confidence zote yani kwamba mimi nilikuwa nagaramiwa sijui ugomvi wetu ulikuwa hivi na hivi no mimi nilikuja hapa nikaeleza kila kitu kilichokuwa kinaendelea kati yangu mimi na kajala na chanzo hasa cha ugomvi wetu kilikuwa ni nini nimezungumza mimi hakuna eti sisi sijui tume, mimi nimemchukulia mtu au mimi nimewahi kutoka na mtu ambaye alikuwa ni mtu wake Kajala au yeye amewahi kutoka na mtu ambaye alikuwa ni mtu wangu mimi. Hapana. Hapana, sisi tumegombana ugomvi wetu mwingine tofauti kabisa, wala hauhusiani na hayo mambo. Hmm. Hauhusiani kabisa. Sasa unafikiri kwa nini wewe unatajwa? yani ni kwa sababu tu watu wanajaribu ku story Hmm. ya kwa sababu wanajua sasa kama huyu ni rafiki yake acha tuwatengenezee hiki kitu hapa umeona eh? mm. kwa hiyo wanajaribu tu kutengeneza ili kutaka ile attention ya watu lakini hakuna ukweli mm. sisi tuligombana sawa mimi sikatai nimegombana na kajala tulikuwa tumegombana lakini kwa sasa hivi tuko sawa na ugomvi wetu haukuwa kuhusu mwanaume mm. wala kuhusu sijui sponsor wala kuhusu sijui chochote kile mm. bali ulikuwa ni ugomvi wetu mwingine tofauti kabisa mm. na sasa hivi tuko sawa sasa wasijaribu kuanza ku, kuletaleta mambo mengine yasiyoeleweka hivi nini maana halisi ya sponsor um, sponsor ni mtu ambaye anaku ana, ana, anakugharamia mm ya anakupa vitu pesa kama ni magari kama ni yani hivyo yani anakupa vitu ndo mm. sponsor yeah. Unamaanisha kwamba Harmonize ni sponsor wa Kajala? Um, unajua mpenzi mpenzi pia anatoa mahitaji kwa mtu anayempenda mm. Kwa hiyo ukisema sasa naye pia ni sponsor unakuwa unakosea mm. Kwa sababu kila mtu akiwa kwenye mahusiano na mpenzi wake lazima atoe kitu chochote ampatie Mm. Kwa hiyo sio kwamba Harmonize ni sponsor wa Kajala, hapana, bali ni mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano na ni mtu anayempenda na ni mtu ambaye anataka amuonyeshe kuwa anampenda kwa matendo. Mm. Yeah. Ndio maana tukaanzia na lile bango kule Kinondoni. Of course, kama mtu unampenda kwa nini unajua, unajua bwana, ngoja ni, ni, niweke sawa hichi kitu. Watu wanashangaa, ameweka bango, sijui amenunua range, sijui amefanya hivi, amefanya vile. Ukiwa unampenda mtu, unakuwa radhi kufanya kitu chochote kile. Yaani haijalishi ni kitu gani, haijalishi kitakosti shingapi, ila wewe unakuwa tayari kufanya, kwa sababu si mtu unampenda yuko hapa moyoni. Sasa kwa nini usifanye? Unafanya chochote kile, na ukiwa una uwezo wa kufanya unafanya zile range sport mm. Lilitoka ya kwanza, baadaye ya eh. pili. Ila kadi tumeiona moja tu. Ni ya range ipi? Au ni ya gari ipi? Sio lazima aonyeshe kadi zote. Yaani kwanza watu ndio maana nilivyokuja interview yangu ya mwisho nilisema kuna vitu vingi sana ambavyo hakuvionyesha. Harmonize sio mtu wa show off. Umeona? Yaani vitu alivyovionyesha vinaweza vikawa ni vichache sana kuliko vile ambavyo hajavionyesha na vina thamani sana vile ambavyo hajavionyesha kuliko alivyovionyesha mm. yeah. hizi hizi range sport hizi mbili tena kwa jina la Kajala kabisa mm-hmm. hivi Kajala kashaanza kuzi, kuzitumia hata mojawapo au zote ziko wapi kwanza zipo kwa Harmonize au zipo kwa Kajala hivi sasa tunavyozungumza <laughs> <laughs> nataka nimwage nimwage kuku nimwage kuku kwenye mchele mwingi <laughs> sio mchele kwenye kuku ah, wengi, sio mchele kwenye kuku wengi, ila kuku kwenye mchele mwingi. Hizi range spot zipo mm. na muhusika mwenyewe anaziendesha kama kawaida mm. lakini yani hajaona umuhimu wa kuonyesha watu kwamba anaziendesha na nini na nini, haina maana, unajua eh? ila ila kwa Watanzania jamani, tuione range sport inapita ile Kajala, hata picha tusione mtandaoni. Kwani Kajala mnajua magari yake yote? Sasa si zimeandikwa Kajala Range Sport hizi? Sawa, unajua anakuendeshea ni wapi? Au akitoka ile ile ile nani pale nini ile lile jina analitoa, kwani lazima watu wote waone yule Kajala yule lile gari lile, maanake nini sasa? Ah, kwa hiyo anabadilisha plate number kwa sasa. Of course, yes anahofia watu wasijue karudiana au tatizo ah, nini? Ah, sio anahofia watu wasijue karudiana. Kwa nini ahofie kwamba watu watajua amerudiana? Kwa sababu plate number ile yenye jina mm. inalipiwa na ikilipiwa ina uhalali wa kutembelewa. Kwa nini aibadilishe? Kwa nini aitoe atembelee ikiwa kawaida? Ndio maana nasemaje, gari inatembelewa vizuri tu mm. sijui labda hajaamua kuposti mm. lakini kama angeposti basi watu wangeona lakini kwa sababu hajaamua kuposti ndio maana watu hawaoni chochote. Au itakuwa anatembelea usiku. Kwa nini atembelee usiku? Usiku si ndo wambee wambee akiona aweze hata kupiga picha nzuri <laughs> yawezekana. <laughs> Lakini mi nachojua gari inatembelewa. Jana imetembelewa, imetembelewa eh, ikiwa na plate namba ipi? Ile ile iliyopo yakajaa e, eh na tena tulienda nao mpaka kwenye pati, alinifata mpaka kwangu alafu kwenye kurudi ukaondoka ukawaacha. <laughs> E, nikawaacha. Kama alikufuata wewe, kwenye kurudi ulirudi na usafiri gani? Si niliita gari yangu ikaja kunifuata, kwani ni lazima nikwambie nilirudije? <laughs> Nilipaa. Kwa hiyo unapaa. Ah, sasa unajua kuna vitu vingine yani sioni umuhimu wa kuvizungumza mm. sioni umuhimu kwamba nilirudije ilikuwaje ila kiuhalisia ulirudije sasa nili niliita gari yangu ikaja ikanichukua nikarudi lakini wakati tunaenda kwenye pati alinifata mwenyewe mpaka kwangu tukaenda mpaka kwenye pati sawa na mpaka sasa hivi ni vitu gani unafikiri vilikuwa vinamfanya Harmonize pamoja na mahusiano mengine yote ambayo amewahi kuwa nayo kwa sababu kwa Kajala haikuwa mahusiano yake ya kwanza. Natambua kuna kuna kuna Jacqueline Wolper, kuna sara kuna Brianna anaitwa na wengine hata ambao hawakutambulika sijui lakini sasa kwa nini Kajala? Um, kwanza kabisa niseme tu Kajala kwa sababu Harmonize anampenda Kajala na anamsikiliza Kajala na Kajala kwa sababu anampenda Harmonize na kitu asichokijua Kajala ni mtu ambaye ametumika kwa kiasi kikubwa sana kumbadilisha Harmonize. Siku hizi mnamwona Harmonize suki Siku hizi Harmonize havai kiajabu ajabu kama zamani, yaani mnaweza mkaona lifestyle ya Harmonize ilivyobadilika kwa kiasi kikubwa sana. Ukijiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu ya Kajala. Na always mwanaume akiwa anampenda mwanamke akimwambia chochote lazima atamsikiliza na atakifanya. Ndivyo hivyo hivyo kwa Harmonize anampenda sana Kajala na anamsikiliza, na ndio maana alikuwa anasuka, alimwambia asisuke akaacha, saizi kanyoa saizi anavaa vizuri, sahivi yuko yuko vizuri sana. Na hata walipoachana Harmonize alikuwa ana hali mbaya, kwa sababu mtu wa kumtengeneza Harmonize ni Kajala na mtu wa kumfanya Harmonize awe mahali pabaya ni Kajala vile vile. Kwa hiyo hichi kipindi walichokuwa wameachana, Harmonize hapa katikati alikuwa hayuko sawa, lakini sasa hivi yuko vizuri, na hata kipindi walivyoanza kuwa kwenye mahusiano tuliona changes. Yani watu wajaribu kufuatilia, watajua hichi ninachokiongea. Changes ni kubwa sana. Yule Harmonize ambaye aliyekuwa na Kajala ni tofauti na yule Harmonize wa zamani. Kwa hiyo ndo maana anampenda, kwa sababu ni mtu ambaye ana mchango mkubwa sana kwake. Hiyo ni sababu ya Harmonize kumpenda Kajala sababu ya Kajala kumpenda Harmonize pamoja na yote na kumsamehe na kurudi? <laughs> sababu ya Kajala kumpenda Harmonize, kwanza ni mwanaume anayesikiliza, unajua eh? Alafu mwanamke yeyote ukiwa na mwanaume ambaye unaweza ukamshauri na akapokea kile unachomshauri na akakisikiliza, unajikuta unampenda tu. Lakini vile vile yeye mwenye Kajala anampenda Harmonize, ndo maana pamoja na yote amemsamehe na sasa hivi tena wako pamoja. Ni upendo tu, sio kitu kingine. Kama umpendi mtu huwezi ukarudi kwake, trust me, huwezi ukarudi kwake hata ushikiwe bunduki. Sio hela, sio marenji, yaani hizo renji, sijui pesa, sijui mabango, sijui hiyo zote. Kama umpendi mtu, yani atafanya, lakini huwezi kurudi. Amerudi kwa sababu yeye mwenyewe moyoni mwake ana upendo, ndo uliomrudisha mtu wa kumtengeneza Harmonize ni Kajala yes. na mtu wa kumharibu Harmonize ni Kajala huyo huyo, Kajala huyo huyo. Unafikiri umezungumza tu alivyomtengeneza, ni kitu gani ambacho kuhusu Kajala kilichomharibu Harmonize? Au kama Kajala angekifanya pengine kingemharibu Harmonize? Asingekubali kurudiana naye mm. yeah. kwamba yani sijui sasa hivi ingekuwaje, lakini ilikuwa imefikia situation ambayo sio nzuri mm. yaani kama angekataa moja kwa moja kwamba mimi sitaki na nini na nini ah, sijui hata yaani sielewi ingekuwaji kwa upande wa Harmonize mm. angekuwa na hali mbaya sana sababu hata kipindi hawako pamoja Harmonize alikuwa yani anapata msongo wa mawazo tunaweza tukasema mm. alikuwa hayuko sawa kabisa yani nafikiri nilieleza haya yote Mm. nilieleza. Kwa hiyo alikuwa hayuko sawa, ndio maana narudi pale pale kusema kwamba mtu wa kumtengeneza Harmonize ni Kajala na mtu wa kumuharibu au kumfanya Harmonize aharibikiwe ni Kajala huyo huyo. Mara nyingi umekuwa vitu vyako ukisema vinakuwa yes. na sija sijaelewa, pamoja na kwamba na pamoja na yote ulituambiaga hakuna ndoa, tukaona kweli hakuna ndoa mm ukatuambia wamerudiana kabla sisi tukiwa, mimi mwenyewe nikwambie mm. pamoja na kwamba nilikuwa na mawasiliano, lakini ilikuwa ukicheck na Harmonize hataki kuzungumzia, Kajala naye hataki kuzungumzia. Kwa mimi mwenyewe nilikuwa njia panda, wewe ndio ulinifungua lakini sikukuamini asilimia mia moja. mm. Sasa hivi ndo nakuamini. Nini siri ya haya yote ambayo wewe ukiyatamka tu yanakuwa? <laughs> Kwanza kabisa mimi tu niseme au napenda kuzungumza hichi kitu mm. mimi sikurupuki kuzungumza mm. yaani mimi sitoki tu huko nikasema nazungumza kitu ambacho sina uhakika nacho kama wengine ambavyo wanafanya mm. yaani mtu anakurupuka tu alafu anaanza kuongea kitu asichokijua mm. kuna baadhi ya watu walisema kwamba kajala hawezi kurudi kwa harmonize yaani hawezi kurudi wakaapia mpaka na mungu mm. umeelewa yaani mtu anazungumza lakini hajui nyuma ya pazia nini kinaendelea Mm. ye ana, anaropoka tu hajui nini kinaendelea. Lakini mimi tofauti yangu na wale ni kwamba mimi sizungumzi kama sina uhakika na kitu mm. Mpaka nazungumza najua nini kinaendelea na ninajua ukweli wa lile jambo ni nini. Ndio maana nakaa nazungumza, na always waga nazungumza kwa ujasiri kabisa, kwa sababu najua mtu akikataa leo, kesho atakubali mm. yeah. Kwa mfano sasa unazungumza kitu kwa ujasiri kabisa kwamba kitatokea hivi wale watu ambao wanazungumza wana ah, huyu kazungumza hivi basi ngoja tupindishe ukweli. Yaani kama nikizungumza hicho kitu halafu wenyewe wakaamua wapindishe ukweli labda niwe nimesema itakuja kutokea hivi na hivi alafu kile kitu niwe sina uhakika nacho mm. labda wanaweza wakapindisha lakini nikizungumza ili kile kitu na uhakika nacho na ninajua ukweli ni huu mm. basi utatokea tu hata kama wakipindisha utarudi pale pale. Ukweli haujifichagi ujue, yani uwaga hata ukae miaka mia, ila unakujaga tu unaonekana, kumbe alisemaga, unajua zile mm. ya vitu kama hivyo. Inakuweka katika nafasi gani? Um, nafasi inayoniweka kwamba mimi ni mtu ambaye sikurupuki kuzungumza na mimi ni mtu ambaye ni mkweli um, na si, siropoki mm. ila nazungumza ukweli na nazungumza kile kitu ambacho kina, hu, kina, u, kina uhakika 100%. Na kwa sasa ni kitu gani ambacho, kwa sababu umezungumza kwamba anavyoviposti anavyovisema Harmonize, hata na Kajala, na Kajala amekuwa sio mzungumzaji kabisa. Ah, yes. Umeona eh? Mm. Anavyoviposti au kuvisema Harmonize, umesema ni vichache sana kwa vile ambavyo tunaviona. Mm. Kuna vitu gani ambavyo vinaendelea ambavyo hatujaviona, ambavyo hatuvijui, tuambie japo kwa uchache. Um, sifikiri kama nina sababu ya kuzungumza vitu ambavyo havitakiwi kuzungumzwa. Mm. Unajua eh? Na kuwa na sijui nisemeje, yani yani napoteza trust. Unajua eh? Mm. Kwa hiyo sipendi kuzungumza kitu ambacho hakitakiwi kuzungumzwa, mm. yani kama hizo hivyo vitu ambavyo Harmonize alikuwa amevinunua, sijui vingi mno. Yani mimi leo hii nikaanza kuvizungumza hapa, na kati hakutaka viwe wazi mbele ya watu. Angetaka viwe wazi angevipost, lakini kwa nini aliniambia mimi? Kwa mimi amenitrust, kwa hiyo sitaki kupoteza trust kwa Harmonize mm, kwa Kajala na kwa Kajala pia, rafiki yangu kipenzi, tanisamee kwa kwa yote. Tunafahamu mm, kwamba Kajala Mtoto wake ni mmoja mm. ni Paula. Katika maongezi maongezi yenu alishakwambia anafikiria kumu, kumletea Paula mdogo wake? Ya, hilo lipo. Anafikiria kumletea mdogo wake na anatamani kumletea mdogo wake. Hata Paula mwenyewe anatamani mdogo wake leo kesho. Mm. e, kwa hiyo hiyo mipango ipo, hatuwezi jua. amonaizi anaweza akawa baba mtoto pia. <laughs> ukiangalia pembeni napata wasiwasi <laughs> kwamba tayari kuna mipango ambayo si hatuijui hapana mi nimesema inaweza ikawa sija inaweza ikawa kwa hiyo tu tuombee mm. mambo yawe eh. <clears throat> taratibu za ndoa kama zipo kwa sababu nasikia harmonize waga ah, ni mtu fulani hivi ambaye yupo serious na kila kitu akifanya anafanya serious moja kwa moja kuna chochote ambacho kinaendelea upande huo Um, sitaki kulizungumzia hilo sana kwamba nini kinachoendelea, lakini watu wajue wamerudiana na mambo yako mazuri. Kwa hiyo muda wowote tutarajie chochote kuanzia sasa. Na kuna huyu Juma Lokole, sikutaka kumtaja wala kumzungumzia, lakini inanibidi tu nizungumze. Aliongea akapia mpaka na mama yake mzazi. Kwanza kabisa, anatakiwa aombe msamaha wa Tanzania kuzungumza uongo mbele ya umma na kuwaaminisha watu vitu vya uongo sio kitu kizuri na huwezi ukaapia mpaka mamako mzazi kwa kuzungumza uongo wa mahusiano ya wengine wewe ni nani wewe ni mungu wewe ni nani wa kuwapa kwamba hawa watu hawawezi kurudiana tu yani wewe tukuiteje alafu kitu kingine aende akamwombe msamaha hata mamake pia kwa kuzungumza kitu kama kile kwamba hawawezi kurudiana, yako wapi? Sasa hizi wamerudiana, sahizi anaongea oh, kuna kupwa na kujaa kwa maji, Kajala ni, ni bahari. Kwa hiyo vitu anavyoviongea ajaribu kuchunguza kwanza ukweli ndo, ndo, yani ndo aje azungumze mbele za watu, sio unakurupuka tu uko ulipotoka unaanza kuzungumza hawa hawarudiani, hawa sijui huyu ana sponsor sijui ana vitu gani. Ni vitu ambavyo havi make sense havimeki sensi kabisa yani. Alafu Kajala akiwa upande wao ni mzuri, ila akienda kwa Harmonize ameshakuwa ni mbaya tena sasa hivi. Sijakuelewa hapo. Kajala akiwa upande wao, kama kipindi kile imetokea ile shida ya Kajala na na na na, na Reivani na baadaye mtoto nani Paula akaja kuwa na mahusiano na Reivani, hapo alikuwa ni mzuri kabisa na wanamzungumzia kwa uzuri kabisa, lakini sasa hivi amerudi huku kwa Harmonize, tayari ameshakuwa mtu mbaya, anazungumziwa vibaya tena, lakini muda wote walikuwa wanamzungumzia vizuri. Kwa hiyo ebu Juma Lokole, mimi tu najaribu kukwambia ngoja niangalie kabisa kamera, waombe msamaha wa Tanzania kwa kitu ulichokifanya, kuzungumza uongo na kuwaaminisha watu uongo. Sasa hivi huna hata kitu cha kuzungumza, unajikanyaga tu. Anaongea nini sasa? hana kitu cha kuongea, watu wamerudiana na maisha yanaenda. Wewe unasema hawawezi kurudiana. Who are you? Who are you? Mimi ndio. Who are you? <laughs> Sawa, mi nime nimekuelewa hapo. Kumbe baadhi ya vitu ambavyo ulikuwa unavyongea nyuma, kumbe ulikuwa unamaanisha huyo au na kuna wengine pia. Huyo na wengine Mm. wote ambao wanajijua ni wakina nani? mm. ila huyu nimeamua kumwambia kwa sababu too much kwa nini kajala akiwa upande wake yeye juma anakuwa mzuri alafu akiwa kwa harmonize anakuwa mbaya si si, si bifu wao na harmonize mm. kwa hiyo akishaamia upande wa pili tena wanamjumuisha na harmonize kwamba wote ni wabaya ila kipindi kile ameachana na harmonize akawa mtoto wake anatoka na reivani yeye ni mkwe alikuwa ni mzuri mm. kwa hiyo yani huwa wanajaribu yani akiwa kwao ndo mzuri, ila akiwa kule tayari anakuwa ni mbaya. Sasa ndo hivyo, kashaenda kule na tayari sasa hizi mambo ni moto, yani yajayo yanafurahisha. mm-hmm. <laughs> Sawa, yajayo yanafurahisha, tuishie hapo, tuyasubiri hayo yajayo. mm. Au kuna lingine la ziada? Lingine la ziada, mimi nawapenda sana mashabiki zangu wa Kenya, Uganda, wapi, kila kona, Kongo, nawapenda sana. Wasiache kunifolo kwenye mitandao ya kijamii Natumia Yusta Mgaya Instagram, natumia Yusta Mgaya TikTok. Kwa hiyo ni follow kule, tuweze kupiga eh? Spelling. Y U S T A R Mgaya. Mgaya. Sawa, tumemaliza hapo. Tiki TV pia underscore Instagram.